kunipeleka kuhiva kuloloa nipe mandom najua niko home King Kong nimefika niko ndani safi inanuka kachumbari safi nyumbani tayari cheki niko madudu na uoka zumbi niko mavela na fil DJ Kugoko on the beat, on the beat. Shika kuto kirombosa Venesa, una toto ya kutesa neneka, uko simple na kanipul dondosa saa sita maguko ni kurombosa baby kama wanilo mbona ushindo kinicheza maboizi unatesa kuwatesa kuwa play kuwacheza kama futa kama fifo na kata walenzi kona pesa rombosa vipa bado kiwacheza na wezo na kill cam pale kwenye meza katel wanasema mini teja mara wanasema mini pedla kumbe gan niliacha pale keja girl unasema na kuplay na kucheza kam kwenye bed ni kushona kupenda ah, ah. Kama kiko kilete kilete kizima, fanya haraka na taka nzima, kilete kisiwe kimezima, kwako pima mimi nzima mm. Kama kiko kilete kilete kizima, fanya haraka na taka nzima, kilete kisiwe kimezima, kwako pima mimi nzima mm kaleleni lele anapenda kulewa na kungaria wase don't care apendangi kuban anapenda kuwatesa kiwatesa kiwacheza pale mina love tena kele tukombe kesa wakefiti kasaiz nikendere toke wanzo ke kana kombe ngukwateta kikombe ndoembina mbina ng'ombe rungu nikutembezee uifil dobs kwenye base ni kuflow ziko hai ni kuflow na mabit matire zinawaka kawahida kwenye base mademu wamenyanya ni kucheza na mareng mavela tuliskang mpaka saia tuzifil masanze wakakam wakapata tuna skang wakasema pesa iende cheni masinya wakaban zikashika zikanai zikanai zikashika wakasau wako job zikarunda wakapata wana medi na marus wakapata wana dance wakasau wana ban wakaban wakapata wana dance na madem dobskeli nikajam nikacheza mali safi nikaflow na rombosa kakawa nikabasha ah, ah. Kemba, kemba, kemba toto Ota, ota, ota ndoto Mwaga, mwaga, mwaga loto Mimi refu wa ngono, lala pono Kemba, Kemba, Kemba toto Ota, ota, ota ndoto Mwaga, mwaga, mwaga loto Mini refu wa ngono, lalapono Kama kiko kilete, kilete kizima Fanya haraka taka nzima Kilete kisiwe kimezima Kwako pima, mimi nzima mm. Kama kiko kilete, kilete kizima Fanya haraka taka nzima Kilete kisiwe kimezima Kwako pima, mimi nzima mm. Cheka toto mpige mboko aifili kiwa ndani ile design ya komanda hule donda huwa manga bila jua la kale kadem meka kufia kanaitwa linda na wamalizia kakipita na sinzia kakitwek na zinzia teka toto mpige mboko aifili kiwa ndani ile design ya komanda hule donda huwa manga bila jua la hule donda huwa manga kama kiko kilete kilete kizima fanya haraka nataka nzima kilete kisiwe kimezima kwako pima mimi nzima mm. kama kiko kilete kilete kizima fanya haraka nataka nzima kilete kisiwe kimezima kwako pima mimi nzima mm. kama kiko kilete kilete kizima fanya haraka nataka nzima kilete kisiwe kimezima kwako pima mimi nzima mm.